Je m'appelle Antoine, je suis passionné de surf. Je passe beaucoup de temps dans l'océan, dans la nature. J'y vois beaucoup de déchets. Et c'est ce qui m'a donné envie d'agir pour la protection de l'environnement. En réalité, la majeure partie des déchets que l'on retrouve dans l'océan provient de l'intérieur des terres et est transportée par les cours d'eau. Alors pour vaincre cette pollution plastique, on a besoin de réaliser un état des lieux, une cartographie de la pollution plastique des fleuves et des rivières. C'est pourquoi j'ai créé un programme au sein de Surfrider pour cartographier cette pollution grâce à une application de géolocalisation des déchets. Cette application, accessible à tous, permet la création collaborative d'une carte qui localise précisément les territoires contribuant le plus à la pollution plastique. Nous avons déjà récolté des données sur plusieurs sites en France. Et l'objectif maintenant, c'est de venir compléter cette carte pour agir efficacement sur les zones qui sont le plus touchées. Il est temps de stopper l'invasion plastique et vous pouvez y contribuer.